ファニーの皆さんです会場の皆様こんにちはよさこいダンスチームファニーです本日は神奈川県の愛国郡愛川町からやってまいりました一生懸命舞い踊りますのでどうかよろしくお願いいたします一応来福 重複の場合 205 どうもありがとうございました